C ਅਤੇ C++ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ Ubuntu operating system version 11.10 GCC ਅਤੇ G++ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਰਜ਼ਨ 4.6.1 ਆਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ else if ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 3 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਕੋਡ ਟਾਈਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲਣ ਦਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ifstmt.c ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਡ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਰੀਏਬਲਸ a, b ਅਤੇ sum ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰ a ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੈਰੀਏਬਲ a ਅਤੇ ਵੈਰੀਏਬਲ b ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ scanf ਕੰਸੋਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੈਨਫ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਟਾਈਪ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟ %d ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਸਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਮ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋੜ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ अपने कीबोर्ड तो कंट्रोल ऑल्ट ते टी बटन इकट्ठे दबा के टर्मिनल विंडो खोलो ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ gcc ifstmt.c o if ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ if ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਇੰਝ ਦਰਸਾਏਗਾ a ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਤੇ 12 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆਉਟਪੁਟ ਇੰਜ ਆਏਗੀ a ਅਤੇ b ਦਾ ਜੋੜ 22 ਹੈ ਜੋੜ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗੀ ਹੁਣ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੀ else if ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਮ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋੜ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੀਏ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ ਇੰਝ ਦਰਸਾਏਗਾ a ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਤੇ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਇੰਜ ਆਏਗੀ a ਅਤੇ b ਦਾ ਜੋੜ 12 ਹੈ ਜੋੜ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋੜ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਟਰਮਿਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ ਇੰਜ ਦਰਸਾਏਗਾ a ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ 5 ਵੈਲਯੂਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਇੰਜ ਹੈ a ਅਤੇ b ਦਾ ਜੋੜ 8 ਹੈ ਜੋੜ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਓ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਲਸ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ if ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਆਓ ਇਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਓ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ ਟਰਮਿਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੀਏ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ a ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ 6 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਇੰਚ ਦਰਸਾਏਗਾ a ਅਤੇ b ਦਾ ਜੋੜ 9 ਹੈ ਜੋੜ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ C++ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ Shift Ctrl ਅਤੇ S ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਓ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .cpp ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਓਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਰਿਪਲੇਸ ਟੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਚ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਆਊਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲੀਏ ਰਿਪਲੇਸ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ক্লোਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ scanf ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ cin ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲੋ cin ਦੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਸੀਂ cin ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ C++ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਕੋਮਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਡ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਕੋਮਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਹੁਣ n ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੋ ਓਪਨਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ opening brackets slash n type ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਟਰਮਿਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ g ਸਪੇਸ ifstmtਸੀਪੀਪੀ o if1 ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ if1 ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ifstmt.c ਫਾਈਲ ਦੇ ਆਉਟਪੁਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ if1 ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ a ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਤੇ 10 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆਉਟਪੁਟ ਇੰਜ ਆਏਗੀ a ਅਤੇ b ਦਾ ਜੋੜ 30 ਹੈ ਜੋੜ ਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਲਾਈਡਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਓ ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ if condition else if statement ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਸ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ असाइनमेंट वजो ए बी तो वड्डा है या बी तो कट है ए चेक करने एक प्रोग्राम लिखो हिंट इफ स्टेटमेंट वरतो दूसरा प्रोग्राम ए चेक करने लिखो कि केड़ी वैल्यू वड्डी है ए बी या C hint else if statement वरतो नीचे दसे लिंक ते दित्ती वीडियो देखो यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट नु संक्षेप करता है जो थोड़ी इंटरनेट की स्पीड चंगी नहीं है तो तुसी इसनु डाउनलोड करके देख सकते हो spoken tutorial project team spoken tutorial ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spoken-tutorial.org ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ spoken tutorial project talk to a teacher project ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਈਸੀਟੀ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਸ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ